не был таким, скажем, продвинутым ни алкоголиком, ни, ни курильщиком, но тем не менее, вот, э, вот даже вот эти вот маленькие выпивания там а, за, за здоровье, я, я их тоже прекратил. Алексей Воевода, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по армрестлингу, заслуженный мастер спорта России. Здравомыслящий, опять же, я говорю, не будет курить, пить, потому что это вредно. Он почитает литературу по поводу курения, алкоголя. Он поймет, э, какие бонусы несет в себе вот трезвый образ жизни, э, жизнь без сигарет вот, и правильное питание. И вот благодаря вот этим трем, э, скажем, нормам жизни, да, вот э, нормально успешный человек, а он пойдет вперед. И тогда его уже будет очень сложно сбить с курса. Опасность э, в том, что нам э, достаточно долго прививали культуру питья. Я скажу, неважно, каким образом вы этиловый спирт, этиловый спирт попадает в ваш организм, неважно, каким образом. Он, он туда попал, он уничтожает вас, вас изнутри. Алкоголь, табак, полностью, вот даже одна сигарета, там, а, а, один выпитый бокал пива, вина, чего угодно, разрушает ваш организм, э, э, в целом разрушает ваше сознание, структуру вашего тела. Как только у вас гармоничное, здоровое тело, вы по-другому мыслите. Это факт. И, и по-другому двигаетесь, по-другому тренируетесь. То есть эффективность э, всей, ну, всей вашей жизни, она, она возрастает многократно.